絶対防御だうん俺だ蹴りつけてやるあっ

絶対防御だ蹴りつけてやるっロ絶対防御だ絶対防御だ終わりだまっせロン蹴りつけてやる 蹴りつけてやるあまっせ出せんなよ

くたれうんん 我们然弄丢了！

がた蹴りつけてやるあっ